Claro que sí, vamos a continuar con este tema. ¿Te suena? Más o menos. Así, lo pueden ver en YouTube, en un live session que hablamos de la música que nos pedían. Cuídenme,